Salut! Um, astăzi vreau să mă joc despre verbul a accepta. Mulțumesc, Mirela! Um, pentru mine a accepta, înainte să încep uh, cursurile astea de improvizație, însemna uh, a face ceva care mie nu-mi place sau a primi ceva pe care nu mi-l doresc. Uh, dar la cursul de improvizație am aflat că povestea, în doi de exemplu, se poate face și poate merge mai departe numai dacă uh, fiecare acceptă propunerea colegului. Dacă unul zice nu, nu vreau, s-ar putea ca să nu meargă povestea uh, foarte mult și se blochează undeva. Și mă gândesc că am uitat și index, unde scrie că mă arăt gata de sau accept un dar și mă gândesc că dacă ceea ce nu ne convine privim totul ca pe un dar, um, poate acceptăm mult mai ușor. Tu cum mai putea să te joci despre verbul ăsta a accepta? Pa!